तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जिंदगी एक सफर है सुहाना प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना तो फिर मैं वही सॉन्ग अगली वीडियो में बनाऊंगा bye friends welcome to UP channel आज मैं आपको सारे गमा पदनीसा के कुछ और भी टाइप्स बताऊंगा सो लेट्स के स्टार्टर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी आपको कोई सा भी गाना या कुछ भी पियानो पे आप मेरे को बताना चाहोगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना मैं ही गाना या कुछ भी पियानो पे अगली वीडियो में बनाऊंगा so let's get start so bye friends welcome to your YouTube channel आज मैं, मैंने बहुत ज़्यादा जनों से सुना है कि मेरे को कॉफिन डांस चाहिए तो फिर आज मैं वो ही गाना बजाऊंगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाना आपको फेवरेट है अगर वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में दिया ना मैं आपको अगले वीडियो में वो ही गाना बजा के दूंगा bye friends welcome to your YouTube channel आज मैं आपको पल पल दिल के पास ये आपको मैं पियानो पे सुनाऊंगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड Mm-hmm. दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी अगर आपको कोई सा भी आपका फेवरेट गाना मेरे को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वही गाना मैं आपको बजा के दिखाऊंगा बाय फ्रेंड्स आज मैं आपको ओ हंसिनी मेरे हंसिनी ये आपको मैं पियानो पे सुनाऊंगा so let's get started favourite song है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं अगले वीडियो में वो ही सॉन्ग आप मैं वीडियो पे डालूंगा बाय आज मैं happy birthday to you song बजाऊंगा पियानो पे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी और अब आपके पसंद का कोई सा भी गाना मेरे को कमेंट बॉक्स में देना तो मैं वही गाना अगली वीडियो में करूंगा बाय